Astăzi este despre a atenționa. În DEX ă, este a preveni sau a atrage atenția cuiva. Bineînțeles că sunt mai multe sensuri. Ă, inspirația este de la Gary Cox, care este un milionar care se ocupă cu ă, fobii, cu rezolvarea lor și mm, el spune că trebuie să fii foarte atent cui dai spațiu mental, cui împrumuți spațiu mental, pentru că tot timpul ne spunem o, o poveste. Și pentru mine a atenționa, mi-am dat seama că este a Uh, fii foarte atent la stările tale, dacă ai o stare foarte proastă, este ca un semn de circulație pe care scrie atenție. Atenție înseamnă că povestea pe care ți-ai spus-o înainte n-a fost tocmai pozitivă. Deci, să fim atenți la poveștile pe care ni le spunem. Te rog frumos să-mi lași și mie un verb. Ciao!